Salindri, Salindri. Bocah kok ayune kok ya mangkene iki terus tok tak kapake jebul. Iya. Kowe dadi bojoku ora bakal tiba parang ning tiba kasur babut. Kowe tiba kasur babut tak muktekke dadi Gusti Putri Patih garwane Sang Patih Kicaka. Piye gelem ya? Nyuwun pangapunten Raden, kula trimah mboten mawon mboten kuwawi kula nampi. Eh, kok ora kuwawa ki ngopo? Hmm? mungkari gelem bakal muktake kowe lho. Apa mungkar kere kaya ngono kuwi? Hmm? Apa mungkar dadi batur leladi saben dina? Gaweke wedang daramu, nyepake daharan daramu, Allah. Iman-iman temen wong ayu. Hmm? Wis toh, percaya aku, penak-penak. Ya. Yeah. Dadi bojoku. Boten wah, bojo ngono to. Saya kuwi muni boten kok malah saya nata rasane ati wah coba to. lambene tipis kaya ngene iki mah anger muni kok malah goglohke ati lati dicokot sithik ge untumu gingsul kaya aduh ora kuat aku jan jan ya tenan ya nyuwun pangapunten Gusti Patih mbok inggih emut dateng derajat pangkat paduka nopo mboten abr ing asma paduka ing ngatasipun kula namung tiyang mboten kagungan mboten gadah kok badhe dipun pundhut garwa la yo aku ki ngepek bojo kuwi mergo kowe tak muktekke kowe bakal tak wenehi bondraja brana tumpleken jagat kepatihan ing tiroto iki ora bakal kurang nek nggo nyukupi kowe iya to tenan kuwi wis to kowe nek ngerti hatiku ora karo-karo nek nyawang kowe iki tenan ora karo-karo nang kaya wegah ngopo-ngopo aku nek nyawang kowe iki tenan kuwi aku ketemu kowe aku ora iso nesu ora iso nek ora ketemu kowe delok wae aku mesti muring-muring kae ngerti ora nyuwun pangapunten Gusti Pati kula mboten pantes kangge paduka Gusti Pati kowe lah dalah wah angel tenan ditembung ora gelem wah lah dalah ning malah iki seneng aku wong wadon tembung ora gelem ngene iki malah aku malah saya cubriya iki. Yo. Tak oyake nanti paranmu eh wong wadon mlayune tekan ngendi kowe? Saidri. Eh, Saidri. Saidri. Apa kok Kodi. Kakang Kangko, kula nyuwun tulung Kakang. Wonten kedhaton kerawan Ki Patih Kincoko. raten Patih namung ngapos krama dhateng Gusti kula. Nyatanipun Gusti kula Dewi Utari sawan wonten kersanipun sinuwun Prabu mangsah pati kula kijenan kula badhe dipun pregonjak kaliyan raten Patih Kincoko. ndelik eneng pasar yayi ayo ndelik eneng pasar Kangkoi, inggih Gusti Pati. Kau ini gini, kewajiban kula njagi dhateng kawontraning pasrah ageng wirata. Rampung kewajibanmu. Sampun Gusti. Kowe ngerti ku mledange wong wadon rene ora? Kula mboten mangertos. Aja goro to. Aku weruh mau mlayune tekan kene mlebu nang jero pasar. Sinten Gusti Patih? Adimu Niken Salindri. Niken mlayu tekan kene mau. Inggih. Kula mboten ngertos. Aja goroh to. Niken Salindra tak pek bojo persajan wae. Yo. Kuwi dadi kakang ni gelem ya ulung ora gelem tetep tak paksa. Nyuwun pangapunten kula mboten mangertosi lumampahipun nadi kula puniken Salindri. Ayo. Ora gelem nuduhke ditenono kowe tak polo dhewe. Mboten, kula saestu mboten mangertosi Raden Patih. bumi kuncing langit kelap-kelap tampong dari kincanging sang maweh gandrung kowe kuwi wong melarat ning semekean wong melarat sing ngumuk sing pongah sing sesungaran aku ya gumun kowe ora jujur karo patih ratu gustimu ning wirata aku ora ku melawi tangan kowe wis bejo uripmu kersanipun kados pundi ora kok aku golek perkara ning kowe sing kebangeten. Ing atase mung juru sampun pasar kok dandanamu macakmu kaya ngono. Hm? Luwe-luwe kowe wani gelung kekeling aku wis batin iki mau. Ing atase mung sak tandha diwijo kangko kok gelung kekeling. Nek nggugu aku, kowe wis aguh nampa pakaryanmu dadi tandha utawa juru sampun pasar. Dina iki uga udarana gelung kelingmu kuwi. yun pangapunten Raden Patih menika bektan kula nalika kula lair sampun dipun gelung keling kados ngaten. Ora ana gambare bocah kok digelung keling. Wase nek nganti kowe ijik nganggo gelung keling teges kowe arep madani panguwasa Wirata, ngerti ya? Wong sing wenang gelung keling kuwi sipating wong sing pangkate ratu derajate Narendra. Sedeng kowe mung sak jurus sapon. Ayo, diudari. Mboten. Diudari. mboten diudari ora mboten wah tak polo giantang ten bangsa telek oh, oh. oh. Guti. Ana apa Kakang Ki Joko? Kaya aku lagi molok gantang juru sapon pasar Wirata. Takon ngudari gelung-geling ora gelem. Malah sajane wah tak ewangi Kakang. Oh. llorar todo. Kakang Kakang pilowo, Eneng opo? Ketiwasan Kakang kakang kang kopi lo ganteng raten pantai kincok wah celandaan wah imut kakang mas keparangku kula suwun imut kakang mas wah kebangetan patih wirata hmm dosane kakang kang kowe lumute apa kakang monggo imut e, kakang kula kalian dika tuwin kakang mas kang menika nembe nglampahi singidan kakang Nepaduka dredah kalian pepatih wirata teges badhe kadendangan nang kene pun sami dedeli dedemitan wonten mriki kakang lha aku ra dego aku ra wentolo nyawa kakang kok dipolo kae hmm gek piye lelakon kaya ngene sampun kakang mas monggo lerem sampe amis mangke kula pitados kakang mas kangko wonten keramunganipun piyambak kakang kon ngudhari gelung nek wangel men kowe iki. Mboten Raden. <laughs> Wis konangan raja mala. Wah, semekean nganggo kalung barang. Arek mung bau nek nggo kalung barang iki ora ngopo, eh. Tak copot kalung wae. Nalika samono Raden Raja mulo nyandak kancaning sang TONDO dwija kangko. Ing mangke nyandak astanya hanyenggol kalung robyong maning ing toya ageme sang kangko. Dadak sakala jelek sang kangko dadi buta brahala. Kagiyat nenggih sang raja Ah, tak copot tak JALU iki kalung. Wah. Orang toto patrape jarak karo aku ayo maju kakang imut kakang suwune mut Kakang Mas. Kula handika dalapur kadang wonten mriki namung dedemitan dedelikan Kakang. Nahi medal Bramantya paduka ing mangke selak kadenangan dhateng nagari Wirata Kanjeng Hyang Mangsawati. Hadi Gusti. Hadi Gusti. Hadi matur nuwun si siadi suka pemut marang pun kakang inggih kakang mas iya pacoba nabot sepisanan swito dedelian neng wiroto iki ning ya iki gunane sedulur iris mancing dadi siji yang kini margani bakal podo ngilingake sing podo lali siji lan siji ini iya di ayo ngelerem ke sewaktoro iya di ngelerem ke hati Ayo lungo wae saka papan kene sawetara liya dina bali maneh. Ayo metu dhisik saka Praja Wirata bali nyang alas liya dina mrene maneh. mimbu icu priaku iki. Wah. Kangko kok iram temen. Jane bocah iki sapa? Wah, dalah. Heh, ya. Tak telatenane muga-muga ndang konangan sapa sejatine wong-wong iki. gile ya kudu disandang. Ora beda ndaraku Pandhawa sing padha sing idan ana Wirata. Lagi lembeng praja wae mesti ana giri godane ning aku percaya. Kanthi nambaran tetekan tekun mesti tekan sedianing ndaraku Pandhawa. Dasare sepisanan Siwita wis ketok kang dadi gawene ketok dayane ketok nggone tetulung marang Praja Wirata kanthi ikhlas. Dewi Sri wis bali prapting Prajawirata. Tetanduran tetaneman sing diwangun dening daraku sing padha singitan wis wit padha tukul pepanene. Heh. Eh, eh sing baku kabeh wae wong kepengin bakal suwita kuwi kudu ngetokke kang dadi gawene. Nek wis ketok gawene ing kono bakal tumuli ngerti marang kang dadi tanggung jawab lan diweruhi marang bendarane. Ya, sing kinaya apa, Ana ngendi donya kuwi didak ya kuwi bumine dijunjung. Tegese ora kena tida-tida ngene bebela marang bangsa. Ya bangsa Wirata sing bakal ngrekso marang rahayuning daraku Pandhawa. Muga suwisanan nggone padha swita iki tekaning setahun bisa sesideman kanthi rapet daraku Pandhawa ora konangan dening Hmm, sato kurau sing mamak tuh minta eh. Kandi rampung kewajibane rampung tanggung jawab eh. Mungkari mulyani tak dunga aki sing ono kini kabeh podo mulyo. Lan huh, sembodo wiroto hantuk panen kang malimpah kaya dini wargo ngebang turen bisa ngawa mbok sri dikawing lumbung sinayur kanti turah blawah lan melimpah bisa sembodo nyukupi butuh yang warga lahir batin nih seneng bagaya mulia yang salaminya warga ngebang turen saat ini